अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा स्कूल आएगा तो बच्चा कुछ सीखेगा ही सीखेगा बात आई थी कि अगर सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारना है तो प्राइमरी को सुधारना पड़ेगा सुधारना पड़ेगा राजस्थान में ही स्टेप उठाया प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मर्ज किए गए प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल्स के अंडर में आए वहां पर आने पे जब एक जहाँ दो टीचर्स थे बारी बंदी हुई होती है पंद्रह दिन एक जाएगा दूसरा जाएगा या हाफ तक एक आएगा हाफ तक दूसरा नहीं सर ये भी मेंटल मॉडल है हमारा कि मजे लेते सारे मजे नहीं लेते ये कहीं हो रहा है पर सब जगह नहीं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए क्या दो टीचर या दो टीचर एक टीचर एक स्कूल में दो टीचर पोस्टेड है आज मैं जाऊंगी कल आप आएंगे अच्छा, अच्छा, परसों अच्छा। मैं अब उस कंडीशन में साथ में ये कि बच्चे को फेल नहीं करना हमने नहीं बोल जबकि रूल नहीं कह रहा है कि बच्चा फेल नहीं करना रूल ये कह रहा है कि बच्चा पास होगा और होगा तब जब हम उसको पढ़ाएंगे जब स्कूल्स मर्ज होंगे अब उन आपको डेली स्कूल जाना है डेली आपका हेडमास्टर आपके स्कूल के राउंड ले रहा है वो ये मर्ज है का मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग कंपोजिट स्कूल्स बना दिए वन टू ट्वेल्व के स्कूल मीन्स प्राइमरी अलग मिडिल स्कूल अलग सेकेंडरी अलग हायर eh, सेकेंडरी अलग ऐसे नहीं वन टू ट्वेल्व के कंपोजिट तो स्कूल अच्छा जो जो लोकेशन सबके चार ये किए हैं सर बहुत बहुत बड़ा राजस्थान में इस चीज को इंचार्ज बना तो दिया उसको इंचार्ज बना दिया प्रिंसिपल उसको तो वही देगा इंचार्ज बना दिया क्लस्टर बना दिया कुछ अगर स्कूल दूर है जैसे ये हो रहा था मेरी स्कूल बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल चल रहा है पर वो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में है मेरे अंडर में नहीं है मेरी आंखों के सामने एक टीचर सात बजे आता था दूसरा दस बजे आता था और दूसरे के आते पहला निकल जाता ये मेरे आंखों के सामने होता था मैं कुछ नहीं कर सकती पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर कि ये स्कूल एकीकृत हुए एकीकृत होने के बाद में मेरे अंडर में आया तो उनको सुबह सात बजे से लेकर के एक बजे तक छुट्टी तक उनको स्कूल में बैठना है बैठना है तो वो लोग कागज लेकर के और वो बैठे रहते थे तो डेली जाना के भी आप क्या आज क्या कराया आज आपने क्या करवाया उस चीज को लेना फिर जो हम एक मेंटल मॉडल्स पे वापस आते हैं कि मेंटल मॉडल यही है कि ये तो सबसे गरीब घरों के आते हैं सोसाइटी का जो सबसे कचरा होता है ना हमारे स्कूलों में हमें सरकारी में सरकारी में वही तो आता है क्यों आता है क्या इसके लिए सिर्फ वो लोग जिम्मेदार है सब तरह के बच्चे नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि हम वो भी तो देख रहे हैं ना पेरेंट्स देख रहे हैं कि आप सुबह आकर के दोपहर तक निकल जाते हो और एक कागज लेकर के कॉपी पेन लेकर के आप बैठे रहते हो और कुछ नहीं कर रहे तो अपना बच्चा क्यों भेजेगा आप पढ़ाना शुरू करिए आएंगे हमने उसके बाद ये मेंटल मॉडल किस तरह से चेंज हो रहे हैं वहाँ पर मैं वही चीज साथ में क्योंकि शेयर करके ही बता पाऊंगी मैं अकॉर्डिंग हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं ही बता पाऊंगी <clears throat> हाँ, फिर उसके बाद में हमने last year before last year से शुरू किया था मैंने तो गवर्नमेंट के ऑर्डर लास्ट ईयर आए थे हमने पैम्पलेट्स छपाए बैनर्स छपाए हमने जगह जगह पे बैनर स्कूल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो लोगों तक कि हम क्या लोग क्या क्या सरकार सुविधाएं दे रही है हर नाइन्थ में एडमिशन वाले बच्चे को साइकिल मिल रही है तो ये बात उन तक पहुंचाई तो शायद वो साइकिल के लालच में स्कूल आए फिर हम ये कहते हैं कि नाइन्थ तक तो हम रोक सकते हैं तो नाइन्थ में रोक सकते हैं हमारे राजस्थान में रूल कर दिया कि नाइन्थ में रिजल्ट अगर 80 परसेंट से कम हुआ तो टीचर्स को नोटिस मिलेगा अब आप रोके बताइए कैसे रोकेंगे आप आठवीं तक तो आपने धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपके यहाँ राजस्थान में नाइन तक रोकने की बात है हमारे बिहार में कि बिना इम्तहाने दिए पास ना ना आप आप ये बताइए अभी जो हम नाइन का रजिस्ट्रेशन जो किए हैं उसको क्या कहा गया कि ग्रेडेशन से मतलब है प्रमोट तो करना ही करना है क्या मैडम प्रमोट तो करना ही है लेकिन किसी चीज को एक अलग तरीके से करना प्रमोट हो गया कि नहीं हो गया प्रमोट हो गया ना की बात कहाँ से आ रही है इस बात में पॉलिसी की बात आ रही है प्रमोट कर देना पॉलिसी भी तो प्रमोट करना नहीं है प्रमोट हो जाएगा और होगा कब जब हमने पॉलिसी का अर्थ ही mental as a mental model हमने ये बना दिया कि हमें फेल नहीं करना है और हमने उसी चीज को यूज किया है फिर समय के साथ साथ हमने ये एक जैसे आ, सरकारी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते ही नहीं ये मेंटल मॉडल है लोगों का और उन मेंटल मॉडल्स को चैलेंज करना ये हमारा काम है as a principal as a head master कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में लाइट नहीं होती सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए दरी नहीं होती सरकारी स्कूलों में ये समस्या हमारा जहाँ पर यहाँ हम बैठे हैं बात कर रहे हैं मेंटल मॉडल पे उसका उद्देश्य जहाँ तक मुझे समझ आया है यही है कि as a leader as a principal as a head master हमारा काम है सोसाइटी को इन चीज़ों को चैलेंज करना साथ ही साथ खुद को खुद के स्टाफ को चैलेंज करना इस चीज़ के लिए कि आपने जो कचरा वाली मेंटेलिटी बना रखी है क्या ये सही है क्या ये होना चाहिए जिस जिन बच्चों के दम से आपके स्कूल्स चल रहे हैं जिन बच्चों के दम से आपको सैलरी मिल रही है जिन बच्चों के दम से मिली हुई सैलरी से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कचरा कह करके अपना पल्ला झाड़ देना ये सही है क्या ये चैलेंज करना और ये मेंटल मॉडल चेंज करना ही हमारा यहाँ पर उद्देश्य मुझे समझना है थैंक यू इनफैक्ट काफ़ी anybody else from the group wants to say something इस टीम में से कोई और ग्रुप कहना चाहेगा मैम इफ आई मे लो But I take small time, a little time, not a lengthy discussion. जैसे कि यहाँ बताया गया कि बच्चे को पास करना ही करना है that is the scheme of continuous comprehension evaluation जैसे यहाँ राइट किसी ने बोला कि आ, उसको बच्चे को तैयार करना है इसका मतलब ही यह है कि कंटिन्यूस कंप्रीहेंशन इवोल्यूशन कंटिन्यूसली अगर टेस्ट अगर